watuletee chakula, wateremshe bei ili tusevu pesa, tusomeshe watoto wetu. Chakula kiko juu, pesa za kusevu kusomesha watoto hatuna. Waisome na mishahara, wale vibarua wa chini wawaongezee. Tunataka na sisi tuende mbele kama watu e, kwa hivyo tunataka kusaidika. Bajeti ikisomwa tunatarajia eh, pesa nyingi zije huko mashinani, kwa sababu ya sisi sisi tunafanya biashara hizi ndogo ndogo ili tuweze kufaidika. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba pesa zote, tunaomba serikali iruhusu pesa zije mashinani ya trilioni tatu na kitu hii ni budget ya matajiri wanasoma, eh, wanaweka hii budget ili matajiri wagawane pesa Wakenya waendelee kuumia na wa, waweke ushuru mingi, Wakenya waendelee kulia. Inatakana hii tukuwe na revolution ile, mtu mwenye hayuko kwa serikalini ambaye hajui mambo ya ndani ili achukue hii serikali. kweli, kulingana na bajeti yenye kusoma, tunaomba kwamba vijana tukumbukwe sana katika kutengewa pesa zetu, manake kusema kwa kweli kaunti yetu ya Lamu, sidhani kama kuna ndugu yetu na tushaendani kama tushashuhudia tukaipata kifo na vijana kipewa. So tunaomba serikali, serikali kuu kwamba watukumbuke vijana, hususan maeneo ya Lamu kaunti, watutengee pesa ili na sisi tupate kujiendeleza biashara, ili vijana wate kujiunga na magurupu mabaya lijana tufanye biashara. Ndugu yangu ni kwamba leo utafikiria ni mitangazo kwamba ni siku ya bajeti, kwa hiyo tunatarajia bajeti hiyo at least na si upande huku mashinani kwetu, na hiyo hiyo uh, itufaidike na sisi ili kwa njia yote moja au nyingine, na sisi tujue faida ya nchi ama faida ya bajeti. Kwa hivyo na vitu tunatarajia mkidisi kidogo at least zipunguzwe sio kwamba siku zote tutarajia kwamba budget inapandisha leo sigara leo hivi. Tunatarajia mara hii kidogo iwe reduce vitu vingi inshallah. Iwajibike. Kwanza itupe miradi yetu ambapo ilikuwa tayari tunaitarajia. Sio hii ya 20, ya 19 na ya 20. Tunataka 17, tunataka 18, tuonyeshwe miradi yenu ni hii ambayo tayari imepitishwa na pesa hakuna kwenye account. Hiyo yetu ni budget ikisomwa iwe imelenga mwananchi yule wa chini bila kulenga wafanyabiashara na wale ambao wana jana mimi nimeona kwa TV wanasema ushuru mwingi ambao umetolewa ni kwa wafanyabiashara wale ambao wanafanya large scale farming, large scale agriculture activities. Kwa hivyo kina mama mboga na hawa wako chini, bidhaa huwa zinakuwa gali, na wao wakinunua kwa gali, na sisi wanunuzi pia tunapata kwa gali. Kwa hivyo ombi letu tunaiambia serikali wakati wakitengeneza budget wamfikirie yule mlalahoi huku chini. Wao wako na pesa nyingi juu kutumia, lakini sisi huku tuna kwa upande wa ushuru na chakula hususan wapunguze chakula ushuru. Ikiwa wataka kupandisha ushuru, wapandishe kwa vile bidhaa ambazo hazitumiki, is not common commodity kwa mwananchi, kama vitu, vitu kama bia, sigara na vitu vinginevyo, vikodozi za wanawake, vitu ambavyo havina umuhimu kwa sababu ni vitu ambavyo kwamba si lazima binadamu atumie. Watusaidie wapunguze ushuru, otherwise mwananchi anaumia.